सोडा නැදීටොයේ ඒදෙලිමා දෙවල තරු පාදොයේ කුණසීවාතේ තිරිස කිදිකෝ නිතුයේ හගබගලෙරි වාත මනන මති දූර වේරියේ අයිකරුයේ ජන්මමා අජය කලෝයේ ගොයේ ඒ පාපිරමලකෙමා कलिन मत कर से मा जोडा तोई भळको ये गडिया मा वेला तोई आरोचे तारा तुटा जू जोडा तुट जाय कन मन लागचे तू न रस्तो मारो दल तूट जाय मन कळो तो दल देतो कोणी दाढी बापेन सोडन तारलार आतो कोरी स्वाटन खादिये सत सौंदर्य पर मन सोडन कुजारी हे गिदेन लखो जगो उडत्या बालकृष्ण नायक कुलसाई पालम मुडावत किशन नायक रामचंद्रापुरम माचरला एक गिदेन बोले जगो उडत्या बालकृष्ण नायक पालम अश्विनी रातोड भूपालापल्ली एक गिदेन बोलाय जगो लावरी अभि शून्यमपाड पर्यवेक्षणा पर्यवेक्षण स्वामी नायक रागडपा रायगडपाद सहकारम पातुलोतु रामबाबू कुलसाई पालम लावरी रामू बोली तंडा रमावत अशोक नायक रमावत सिद्धू नायक शून्यंपाड శోభన్ అశోక్ పానుగోతు రమేష్ నాయక్ ఉల్సాయిపాలెం రాతల రాజేష్ రాజు కుకర్చెట్టు తండ మెగావత్ వెంకటేష్ నాయక్ ఘాత్ తండ ధనావత్ రంగ బడాయిగడ్డ డీజే సిపాయి వీర్లాపాలెం ये गीदन म्यूजिक मारो जगो Venkat Ajmera Hyderabad please watch and subscribe Balakrishna Banjara audios and videos YouTube channel and S B Banjara YouTube channel don't miss